მოგესალმა ჩემს უბრალოდ მეგობრებო მე ვარ ლაკ ბოი და სამ ვიდეოზე გადავალს მადლობას მოგდი ჩემს ერთგულ გამომწეროს მე უკვე 2000 გამომწერილი ყავს და ყოველს გიხდი ძალიან დიდ მადლობას ხოლო დღეს რაც შეიძლება დღეს ვაპირებ გადავიღო ვიდეო ტელეფონზე ხადაობა ნაწილი 2 და ამისთვის დამახმარება ჩემი პატარა ძამიკო გელა გელა მოდი მამა მოდი ჰა ნელას ვიადი არ შეგაშალოს ხელი და და მეგობრებო სანამ დაურეკავდეთ ჩვენს პირველ მსხვერპლს მანამდე გეტყვით რომ ჩემი ახლი სპონსორი არის ლამაზი სალონი რას გავხარ შემოეთრიე და ახლა დაურეკავს ჩემი მეწყვილე ბატონი ხუსეინა ხუსეი მიდი ძმა <laughs> პირველი მსხვერპლის ტელეფონის ნომერია 592 00 14 ბოლორცებს არ ვასახელებთ. გამარჯობა. თქვენი სახელი? მე ჯარტის თავაზე გირეკავთ. ხო, რომელი ხარ? ზესტაფონიდან გაწუხებთ, ერთი ტონა ჯარტი მაგ და საწავიღო არ ვიცი და ხო ვერ დამეხმარებით. აა, რა, რა, რა, რა, რა. და ისე რა ღირ ჯარტი? 32 ზათამი. აა, 32? მე 20 მეგონა. სატანა. გამარჯობა. ალო. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? რა გნებოთ გელაშოლე? მე გათამაშებიდან გაწუხებთ. საიდან? გათამაშებიდან. უკაცრავად ვერ გავიგე. გათამაშებიდან გაწუხებთ. ჰალო. გამარჯობა. ჰალო. თქვენი სახელი? თქვენი სახელი? თქვენი სახელი? ბონდო. ბონდო, ბონდო მისმინე ხა. რაშია საქმე? მანქანის ყიდვას ვაპირებ რა. ხო და ორი მანქანა მიდგა წინ ბენმე და ოპელი და თქვენ რომელს მირჩევთ ანუ ორი მანქანა მიდგა ზეხა და ყიდვას ვაპირებ და თქვენ რომელს მირჩევთ ბენმე თუ ოპელი ოპელი ჯობია ოპელი ოპელი ჯობია მარა ძვირია უფრო და ბენმე ხო და რა ვქნა ფულში ვარ რა ფულის პრობლემები მაქვს ანუ მე ზესტაფონიდან გაწუხებ რა გამოკითხოს ვაპირებ ერთ სამკაც კიდე დაურკე და ეხა მეოთხე შენ ხარ და მირჩი რა ძმურად რამე ძმურად მირჩი რა რამე რომელი ვიყიდო ისე რომელი ჯობია ტაქსაობას ვაპირებ მე რა ვიცი რომელი ჯობია შენ რომელი ჯობია მე არ ვიცი და ამიტომ თქვენ გეკითხებით აა საერთოდ მე ახლა რა როგორ ზევზეული და ოპელი ჯობია ზები რავი რა გაფიქე ახლა შე რამდენი წელი ხარ მე 20 ოცი დაში ხო გიყარ და ოპელი ჯობია შენი რო ვისწავლე მე და დერო ჩარი მანქანებია ბენვეები და ჩემი გჯერა მე მე მე გენაცვალე ანუ ერთ კითხვას დაგისვენ ჩვენ და თუ გამოიცნობ 300 ლარია პრიზი. აა ანუ ეს ეს სამი ცხვარი და მეორე ცხვარი მობილური ტელეფონი გასულიან გათხლეში ბრალია მოსაგურების ზოლი მობილური ტელეფონი გასულიან გათხლეში ბრალია მოსაგურების ზოლი მობილური ტელეფონი გასულიან გათხლეში ბრალია მოსაგურების ზოლი გამარჯობა ბატონო? გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? აგერ პატრონის ტელეფონი. კაი, კაი, მინდი. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? შორა. შორა, გამარჯობა. შორა, ეხა რისთვი რატო გაწუხებ? ანუ გუშინ ღამე შემეძინა რა ბავშვი. ხოდა, სახელი ბავშვი შემეძინა გუშინ ღამე. გუშინ ბავშვი გუშინ ღამის შემეძინა ბავშვი და მინდა რომ სახელი დავარქვა და ხო ვერ დამეხმარებით რომელი სმირჩიე თქვენ ხო თქვენზეა დამოკიდებული ვერ გავიგე გიორგი ალო გამარჯობა გამარჯობა მათემატიკის და მათემატიკის დავალება წერდა 5.5 რამდენია? ხო არ მეტვით ქალბატონო. რამნიშნულობა ხო მათემატიკის დავალება წერდა 5.5 რამდენია? დამეხმარე გეხვეწები. 10 10? აი, pare მეორეს დავაწერინე და 15 ვიფათა 15? 70. ხო მე გივი ვარ გამარჯობა გამარჯობა თემური თემური მინდოდა თემური თემური თემური მისმინე რა მაინტერესებს ხილის ხილის ნაჭუჭი რაფასებში გქონდა ხილის ნაჭუჭი რაფასეს ფიგა. ხმა არის მის თქვენი კარგად რა ხდება? 24 ძვირია. ძვირია, ძვირი. თუ თქვენთან მომეცი და 15 მომენტი ხუთმედან მომეცი თუ გაცი ხარ თუთმედან ჯულიეტა მე შენ მიყვარხარ როგორც კატო მე შენ თან მოვა არ დაკტოვე მარტო მოგალეთ მეგობრებო დღეისთვის სულ ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიკეთ დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არქი ლაკ ბოი მომავალში ხვედრამდე გელა A hoy